Ömrünün beş yılını senden ödünç istiyorum Salih Efendi. Gören de görücüye çıkacak sanır. İyi de ben ölmedim ki. Sahiden kimsin sen? Sultan böylelerinin eline düşmeye gör. Baltayla kelleni uçurlar vallahi. Söyledin şeytanın bile aklına gelmez. <laughs>